Seninle bir ömür geçirmeyi çok isterdim Ama olmadı ama olmadı sen benden uzaklara gittin Beni sevmedin, beni istemedin ben senin için her şeyi yaptım. Senin yanında olmak istedim. Olmadı, olmadı beni def ettin. Seni seviyorum, seni istiyorum. Gel yanıma sevdiğim, gel yanıma. Benden ayrılma benden gitme Seni istiyorum, seni seviyorum Ne yazık ki hayallerim gerçek olmadı ama vazgeçmeyeceğim sevgimden sana Seni istiyorum her zaman Bir tanemsin Canımsın, aşkımsın Sensiz olmuyor, seni düşünmüyor Oluyorum, yatamıyorum Geceleri Aşkım gel bana Benim yanımda kal Benim hatunum ol Benim canım ol Beni sev Yanımda ayrılma bir tane.